Hogwarts osa kaks äh, RuPaul's Drag Race'i kolmeteistkümnest hooajast ja minu recap sellele osale äh,. ja mitte, et ma muidu oleks hullult palju nagu rohkem üles löödud, aga selle seeriaga te ilmselt näete väga palju minu äh, Saturday chic äh, look'e. siin juhtus nagu nii palju et mul on märkmik, kuhu ma teen äh, märkmeid, et mul ei läheks meelest ära. siin on mitu lehekülge märkmeid selle osa kohta Äh, need kainad arvasid, et nad teevad reality show asemel vist seikluspaneviku. aga I m living for it ja osa algab sellega, mida ka eelmises, äh, eelmise osa lõpus äh, tiisiti, ehk siis need queen'id, kes kaotasid lipsingi, peavad enda seast kellegi välja hääletama. Nad arvavad, et see inimene läheb koju, ehk siis nõrgima lüli oma arust saada, nad saadavad koju äh,. juba Tea is big spilt äh, kõik ütlevad, et halloo, me isegi ei tea neid inimesi äh,, aga tuleb välja, et neil on üsna nagu strong opinions äh, nende inimeste kohta, kellega nad alles kohtusid. I hate to be this shallow bitch, but I am just not a fan of chicken feathers. Gamora and myself, we are both in ostrich feathers and uh, she is in the lower quality feather, so sorry girl, gotta go. ja siis tuleb välja, et äh, välja hääletatute seas tekkis viik, nad hääletavad uuesti ja peale seda kogu kamma <laughs> head äh, välja hääletatakse Elliot with two T's äh,. Elliot on väga kurb. ja äh, teised on ka väga sad selle pärast Äh, aga samas, nagu me juba eelmises osas saime teada, Rose tahab võita, ta on valmis selleks, et inimesed lahkuvad ja olgem ausad, ilmselt ta räägib ka teiste eest seda. Fortunately we had to vote somebody out and it was Elliot. And while that's sad, it's also a joyous occasion because the less people here, the closer I am to the crown <laughs> samal ajal Team Talent on super õnnelikud, nad arvavad, et äh, teised äh, girl'id läksid koju ja me näeme, kuidas neil hakkab uus päev päev uued ülesanded. RuPaul näeb välja nagu koboi ja annab neile ülesande, milleks on siis äh, kaks runway'd, seda on tehtud ka varem, seitsmendas hooajas, kaheteistkümnes hooajas, kus nad peavad näitama siis kahte erinevat äh, ja vastanduvat looki. aga selleni me veel jõuame, selleni me veel jõuame. ja sellepärast, et Gag, Elliot tuleb nende gruppi. <gasps> Team Talent on gag. Nad arvasid, et nad ongi need, kes jäävad alles, pluss ta tuleb workroom'i niimoodi, et ta ei ole drag'is, seega osade jaoks see on lihtsalt mingi võõras mees, kes astub sinna äh, ruumi sisse ja on mingi <laughs> hey girls äh, ja ega see otsus neile ei meeldi. Nad arvavad, et Elliot on spioon, aga äh, runway, esiteks see runway, see set on nii ilus ja kuna siin osas toimus nii palju, siis ma ei hakka igast runway'st rääkima nagu eraldi, vaid toon välja oma highlight'id nüüd esimene äh, teema on siis Daytime Drama Mama ehk siis päevalukid. Äh, ja kohe tuleb sisse katmik ja näeb välja amazing, aga also ta näeb välja nagu teletupsumaastik. I m loving it. Hello, showing them rings already. Go, oh, go off girl. Candy look näeb välja nagu ta oleks hüpanud äh, Marie Antoinetti pallilt siia lavale is beautiful, tema alustab ka punase teemat, mida me siin runway's näeme palju, siis tuleb Olivia Lux, kes näeb välja äh, nagu ta oleks haigelt rikas <laughs> ta on siuke cutie, tal on nii ilus naeratus ja jätkub äh, tema pisikese käekoti teema. Simone tuleb äh, pintsakuga, väga 90s, väga power suit äh,, aga well done. And then you turn around and boom! There's a cape in the back, honey. ja nende teine teema on siis Nighttime is the right time ehk siis kui enne oli päev, siis nüüd on nagu öö outfit ja no Godmake lihtsalt äh, alustada runway'd niimoodi, et äh, teised võiks kõik koju minna. ta näeb nii hea välja. kõik see samet, see soeng, lihtsalt see on, see on perfektne Sympathetic net drag. Candil sama teema jätkub, ehk siis ta on jällegi punases, aga nüüd on ta saatan. ja minu arust on nüüd tore, et me näeme tema nagu iseloomu sellega, et <laughs> kui kohtunikud teevad seal nalja, siis ta <laughs> nagu naerab selle peale kaasa. Olivia Lux näitab jälle oma ilu. Kaila on Luxurious. Simone näeb natuke välja nagu ta oleks tegelenud Kariibi mere piraatidest või America's Next Top Model esimesest hooajast. ja Tina Burner. Tina Burner jätkab oma punase, oranži, kollased teemad. seekord näeb ta välja nagu kui McDonalds oleks klubi ja ütlen ausalt I m loving it. kui runway saab läbi, nad lähevad jälle workroom'i, Rue tuleb rääkima neile nädala suurest ülesandest ja Elliot näitab, et ta on tõeline tantsija. ta seisab seal rivis esimeses positsioonis nagu väike tubli baleriinike. ja siit mul tekkis küsimus kas see on tänu Gartnikile, et Ru ütles seekord mitte May the best woman win, nagu seda on alati tehtud, vaid ütles May the best queen win. Nende peaülesandeks on siis seekord mõelda välja salm ja koreo ehk siis äh, teha performance Rue laulust Congratulations ja sõnade kirjutamise ajal Tina Burner ütleb, et ta on olnud boybändis, äh, Elliot ütleb, et äh, ta ei oska sõnu mõelda ja Olivia Lux äh, räägib kõigile, kuidas ta on muusik, ta on pianist, nii et erinevad talendid juba tulevad välja. koreo tegemisel millegipärast Elliot otsustab, et ta ei ütle, et aa, ta on tantsija ja ta võiks aidata selle koreo tegemisega, seega Tina Burner võtab ohjad enda kätte Äh, ja midagi nad seal teevad, siis Elliot hüppab välja, on mingi mmm, äkki me võiks nii teha, mingi vau, vau. ja teistelt queenidelt äh, tuleb nagu põhjendatud äh, küsimus, et kust sa praegu välja hüppasid sellega, miks sa kohe alguses nagu sellesse gruppi ei panustanud. tuleb välja, et Simone üldse ei oska tantsida ja Katmik on väga discouraged, sellepärast, et ta sõnad on sel teemal, et ta on trans, aga ta ei ole apparently öelnud teistele osalejatele, mis teema on, aga siin me näeme väga heartfelt momenteid selles, kuidas äh, äh Gottmiki enesekindlus kaob ja siis tuleb jälle tagasi, Olivia Lux äh, toetab teda aga siit jääb nagu selgusetuks, et kas ta siis rääkis nagu off-camera äh, teistele osalejatele sellest, et ta on trans, sest enamasti nagu need mingid isiklikud teemad on mingi big reveal, mingi issand jumal, ma pean confess ima teile mingi ah, nutamine ja kõik on mingi uhuu. seekord seda ei olnud, võib-olla toimus mingi hetkel, kui kaamerad ei olnud ümber. ja enne, kui me näeme seda performance'it, siis teised küsivad, et äh, kuule Elliot, aga mis, äh, mis teema on, nagu miks sa siin oled ja Lala Reed teeb sellest ülihea kokkuvõte All right, bitch, hold on. Press pause. She got eliminated by Tina Burnham. Boom. And then you let other eliminated girls eliminate you again, sis. Bitch, you got eliminated three times at the beginning of the season on the first episode. Uh, ja lähme performance'i juurde äh,. algab sellega, et Kaat Mikk tuleb sisse ja boom Kail on kohal lihtsalt ta on nii amazing, nagu te saate aru, ma olen väga suur fänn ja ütlesin eelmine kord, et ma tahaks olla ta parim sõber ja siis ma nägin ta Instagrami postitust, millel oli sihuke caption. nii et äh, ma arvan, et see on confirmed. Candy jälle paneb hullu, aga siis äh, tema salmi on äh, see refrääni osa ja tal lähevad liigused absoluutselt meelest ära. Kaela on kadunud, Kaela on lostis, Kaela ei saa aru, mis toimub ja seda on ta näost näha ja mul on nii kahju selle pärast aga tekib küsimus, et kas see on nagu tema Achilleuse kand? et ta läheb närvi ja siis, ja seda on nagu nii hullult näha, ta nagu ei peida seda ära nagu. nii et äh, põnev, eks me näe. Äh, ja naljakas selle juures on see, et Candy Muse ise oli see, kes andis teistele valmis pannes nagu nõu no,, äh, kuidas hakkama saada sellega, kui sul sassi läheb um,. I think that if you for some reason happen to mess up, go for it and give attitude. That, that's girl, it was on purpose. I'm gonna stop yeah, but that was on purpose. What, yeah. what do you know? You don't know The other girl's darling. I'm right. Okay. Yeah, girl, you should have taken your own advice. aga äh, austades you go on esineja, see on nagu äh, parim nõuanne mis sulle keegi saab anda. If you are in the front, there is no mistakes unless you let us know that it's going bad, you know what I mean? Olivia Laksil on Neil's ilus et see ei ole lihtsalt võimalik. seda on nagu näha, kui amazing muusik ta on. jälle, Tiina Burner paneb hullu ja seda on näha, et Kail on proff nii entertaining, nii nagu, nii tore vaadata. aga mis mind näiteks üllatas, oli see, et äh, Elliot kes räägib, et ta on professional dancer, teeb kaks tantsuliigutust äh, ja need ka kaks tantsuliigutust on nagu maailma kõige basic umad äh, drag race'i nagu performance liigutused, mingi oo oh, ma hüppan split nagu, näita siis, mida sa oskad. see on see koht, kus sa peaks nagu endast kõik panema lavale, aga that being said äh,, ma vaatasin seda performance'it ja ma hakkasin mõtlema, et neil on nii diverse cast nagu, nagu see saade saab kriitikat selle kohta, et see ei ole olnud väga nagu transsõbralik ja eelistatud võitja on nagu skinny blonde girl, aga kui sa vaatad seda nagu pilti, siis seal on osalejad, kes on nagu igalt poolt üle, üle riigi kokku tulnud erinevatest nagu ühiskonnakihtidest erinevatest nagu sotsiaalsetest gruppidest erineva äh, kuju ja suuruse ja värviga ja mille iganes äh, ja nagu nii erineva ka drag stiiliga. et kui võrrelda nagu väga paljude te teiste seriaalidega, siis see on nagu nii diverse ja muidugi alati on nagu mingid eelistamise küsimused, aga juba see, et äh, nii paljud erinevad inimesed saavad nagu platvormi, on nii tore näha ja nii huvitav näha. minu arust eriti nagu välismaalasele, mis annab sulle võimaluse nagu saada teada erinevatest kultuuridest, mis Ameerikas üldse esinevad. aga sellega ei ole asi veel läbi, neil on ka vaja nagu main stage runway teha, äh, mille teemaks on Lamei You Stay ehk siis nende look peab olema Lamei kangast ja also RuPaul näeb nii hea välja nagu see kleit ja meik ja soeng ja kõik lihtsalt Kaila looks amazing. Giving girls a run for their money. esimene on Godmik, muidugi jälle amazing. Kaila lihtsalt tuli ja ütles, et esimese kahe osaga ma panen kinni selle asja. ma ei tulnud siia nalja tegema. ja esimest korda selles osas La La Ree äh, outfit on siuke, et see on silma jääb mulle vähemalt ta näeb välja nagu šokolaadikommike, see kangas tal paistab natuke läbi, see on kuldne, see näeb kõik mm, amazing välja. seevastu Olivia Lux seekord minu jaoks natuke igav, küll aga väga ilus ikka. nii, ja siis tuleb lavale Simone, kes näeb nii hea välja Äh, Kaila on poksija ja need patsid, mis tal peas on, on amazing. kogu see outfit näeb minu arust nii hea välja, täielik nagu mm.. ja viimaks ometi, Tina Burner ei tule oma McDonaldsi klouni outfit'iga, vaid ta on võlur Ossi plekkmees ja this is good. nagu neid Ossi tegelasi on tehtud äh, Äh, drag Race'is ikka korralikult ja see on minu arust üks parimaid. Äh, ja viimane siin runway'l on Elliot with two T's. Äh, tal on nagu kena tantsukostüüm, aga samas beautiful, nagu nad kõik näevad seal runway'l nii head välja, et ma nagu ei tea, kuhu seda asja saab minna. võiks ju loota, et hooaeg läheb kogu aeg aina nagu paremaks, aga kui see alguspunkt on juba selline, siis nagu is it gonna last? ma küll natuke ootan nagu neid floppe ka <laughs> nii, ja selle osa top kaks on äh, Olivia Lux ja Simone ja kõik teised on safe ja ma ei tea, kas ma olen nagu nõus väga hästi sellega. minu top oleks olnud ilmselt äh, Gottmik ja Tina Burner selles osas ja tegelikult võib-olla Simone ka, aga sest minu arust see top ei olnud nagu nii ahetama panev või nagu äh, kuidagi innovaatiline. Nad ei olnud minu jaoks nii meeldejäävad, aga no ega nad halvad ka ei olnud. Lipsync'is Simone paneb lihtsalt hullu nagu selles suhtes äh,, kui ta muidu ennast ei tõestanud võib-olla minu jaoks selles osas, siis äh, selle lipsync'iga ta näitas, kui hea esineja ta on äh,. ja samuti on päris naljakas vaadata, kuidas Olivia Laksi kõrvarõngad järjest lahkuvad <laughs> ohverma <laughs> juures. kõigepealt kukub üks, siis kukub teine, aga ta ei lasenud sellest häirida ja lõpuks lipsingi võidabki Simone. ja mida on nagu tore vaadata, on see, et kuna see lipsink ei ole väljaminemise, vaid äh, võidu peale, siis teised elavad nagu täiega kaasa sellele. mul on tunne, et see õhkkond on seal nagu hästi sihuke mõnus ja meeldiv ja toetav neile. Äh, ja sellega see osa lõpeb mis saab teistest, me ei tea, aga äh, tiisitakse seda, et äh, neil põhimõtteliselt tuleb täpselt sama ülesanne äh,. Nad peavad ka tegema grupi koreo äh,. ma arvan, et samamoodi nad peavad näitama kahte looki ähm, ja nii edasi. mis läheb veits nagu selleks, et põhimõtteliselt kolm osa, meil on nagu see esimene tutvumise osa, mis on nagu mingis mõttes veits palju lihtsalt jällegi tore, et me saame nendega nagu tuttavaks, et keegi ei pea kohe välja minema, aga samas ma juba täiega ootan, et eh, nad omavahel nagu kokku saaksid. Eh, ma tahaks seda teed, aga jaa, selline oli siis osa kaks ja ootame põnevusega järgmist, bye!